que me Olá, oi amigos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou pela primeira vez no teatro Mas antes de tudo, hoje é dia 21 de setembro Viva a primavera, finalmente o inverno acabou e a partir do dia de hoje, supostamente, não é mais obrigatório a usar máscara nos lugares é, abertos na rua, no caso. Então, podemos tirar muito bem. Hum, mas claro, se está dentro de algum local, tem que continuar usando. Bom, hoje, como eu falei pra vocês, eu vou aqui nesse teatro Metropolitan Sura, dá pra ver aí. E vou assistir essa peça, que é a peça do Alan para a Carolina Copelhoff que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é. A primeira vez que eu vou no teatro aqui na Argentina, eu estou muito ansioso. Todo mundo sabe que o meu sonho é trabalhar em televisão, mas quem sabe um dia no teatro aqui não role também. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é aqui na frente. Essa é uma das ruas mais famosas, que é a rua cheia de teatros, Avenida Corrientes. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Como eu mostrei ali tem é, Metropolitansura, que é o nome do teatro. Aí na frente tem é, foto das obras que supostamente estavam ou estão em cartaz nesse exato momento. Alguns desses, desses, atores são muito famosos. Ah, e outra coisa, aqui na, na rua Corrientes tem as estrelas, essa de quem que é? Hector Alterio de todos os artistas muito famosos, né? No caso aqui da Argentina, tem a sua estrela aqui na rua. Marcelo Tinelli é um apresentador de televisão muito famoso. E aqui, Jorge Marrale. Bom, como eu estava mostrando para vocês, aqui esse ator Luciano Castro, ele é um dos mais famosos daqui junto com o Gonçalo Heredia e o Luciano Cáceres, que é esse. São três atores muito famosos aqui da Argentina. Eles estão com essa, essa Desnudos. E no dia de hoje, vamos ver... Porque tá paro. Te quiero hasta la luna com Alan, que está escondido aqui. Olá, Alan. E Carolina. Hoje é a última função da Carolina, é a última apresentação dela. Provavelmente continuá la com outra pessoa. E essa peça que eu vou ver hoje, que é deles. Bom, em volta, lá na frente tem mais teatro, aqui na frente tem outro teatro, ali é pizzaria, é bem iluminado. É, bom, hoje é uma terça-feira, então tem pouca gente, digamos que no fim de semana é mais agitado. Gente, já estamos aqui dentro do teatro. Acabei de passar, a mulher tirou o papelzinho e eu tenho que subir supostamente por ali. Vamos ver, vamos pra vocês. Gente, eu já tô aqui dentro e olha como que era. Tá entrando las personas. Y Alan y Carolina ya están en el escenario. Vamos vou mostrar para vocês, peraí. entrando ainda as pessoas. E começa desde, é, desde a hora que a gente entra, tanto que eu já tô no palco. Ai, eu tô ansioso. Bom, gente, é isso. É, não vou poder gravar a obra, óbvio, mas depois eu conto pra vocês. E eu mostro, eu tiro umas fotinhas pra mostrar pra vocês, pra ver que onda é isso. directores y nuestra directora, a nuestro equipo, Palito, Lu, a todos. Eh, estamos muy contentos de hacer esta obra. Agradecemos al teatro también. Eh, les agradeceríamos un montón que si les gustó, que la recomienden. Más allá de que suban algo a Instagram, que eso viene bárbaro. Esta obra también suscita un montón por el boca a boca. Así que si les gustó, recomiéndela a sus amigos, a sus amigas, a su familia. Y hoy nos toca despedirnos. Acá es su última función. Así que también un aplauso enorme para todos. a Sofía, a Frank, a Puri, a Lu, eh, a Mechi. Eh, nada, fue hermoso para mí hacer esta obra, es hermosa esta obra, vengan a verla, está Asu por allá que me va a reemplazar, va a estar eh, tomando la posta de, este rol hermoso que es Julia, así que vengan de nuevo a ver a Asu, que va a ser algo hermoso también. nada, estoy muy feliz, es hermosa, así que recomiéndela y ojalá les haya gustado mucho. Gracias. Oi gente, bom, acabou a obra No começo do vídeo eu falei que era a primeira vez que eu fui no teatro Mas é a primeira vez que fui no teatro na Argentina Óbvio que eu já fiz até teatro, como eu não fui Enfim, a obra acabou Estou aqui fora já, foi muito linda Ai, sério Foi a última função, da, a última apresentação da Carolina O Alan continua Talvez eu venha ver de novo, não sei mas só sei que é muito linda, muito recomendada. E é isso. É, eu vou ver se. Eu vou, eu vou esperar um pouquinho pra ver se eu consigo encontrar o Alan e cumprimentar ele. E é isso. É, eu vou encerrar por aqui. Qualquer coisa, se eu conseguir tirar foto, eu coloco aqui pra vocês verem. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. E se você mora aqui na Argentina e tem oportunidade, vem assistir essa peça. Não sei até quando fica mas muito boa. O teatro é uma coisa perfeita e eu quero muito ver outras obras agora. Será? É isso. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau!